Herzlich willkommen zum singenden Advent. Heute ist der dritte Advent und ich singe das Lied, das das Wochenlied für diese kommende Woche im Advent ist. Ein altes Lied aus dem 17. Jahrhundert mit Ernst um Menschenkinder. Mit Ernst o oh Menschenkinder, das Herz in euch bestellt, bald wird das Heilige Sünder, der wunderstarke Held, den Gott aus Gnad allein, der Welt zum Licht und Leben versprochen hat zu geben, bei deine Steige richtig, lasst alles, was ihr hasst, macht alle Bahnen recht, die Tal lasst sein erhöhet, macht niedrig, was hoch steht, was krumm ist, gleich und schön. Demut übet, bei Gott am höchsten steht. Ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht. Ein Herz, das richtet, das kann sich recht bereiten, zu dem kommt Jesus Christ. Ach, mache du mich armen zu dieser Heil Stall und von der Krippen, so werden Herz und Leben